2h30 d'original aussi est disponible. voici un extrait, Wall in My Head, Max Il se demanda longtemps s'il l'avait vraiment vu, ou s'il avait créé ce moment de douceur, pour réveiller le moment de folie qui allait finir. Il avait peur. L'espace lui était fermé. La seule liaison possible avec les moyens de survie passait par le temps. Un trou dans le temps. pour l'intelligence de comprendre la différence, de comprendre la différence, ou de l'apprécier, de l'apprécier, d'avoir le courage de dire qu'on aime ça. On dit souvent que je suis spécial.